Todo el mundo, una a una, las ciudades se fueron aislando. Al propagarse de una forma tan exponencial, se creó una sensación de pánico. Los centros de salud están al límite en esta emergencia por contener el virus. Dijiste estiramientos. Pues ya hiciste estiramientos. Los estiramientos son antes. Dicen que diferencian tanto estar los, son antes y después. Ya estamos a mitad de año, julio para ser exacto, y ya estoy harto de todo esto, de la pandemia, del COVID, del confinamiento, o como quiera que se llame. La verdad no he hecho nada todas mis actividades, o la mayoría de mis actividades, eran fuera de casa. Trabajos, proyectos, prepa. Y con todo esto que está ocurriendo, pues solamente me queda estar aquí encerrado, siendo nada. o Bueno, eso creo. Toma una foto mejor. Yo creo. Supongo que no es malo. Convivir más con tu familia, contigo mismo. Y yo creo que para distraerte un poco debes de tener un hobby. Porque si no buscas un hobby, pues solamente vas a estar sofocándote y solamente vas a estar pensando en, el confinamiento. Todo esto es un bucle, solamente levantarse, comer, bañarse y dormir. Bueno, en mi opinión. Quizá algunos sí salgan, pero pues no es lo más adecuado.

camera. hace poco salí con esta nueva normalidad, como en las noticias lo dicen, y se me hizo muy raro, porque al salir veía la calle solas, todos con cubrebocas, y no era el mismo ambiente que, antes. Pero quizá de poco a poco nos iremos acostumbrando. No a todos les gusta así, Y parece que todo esto es un sueño porque es como si ir a la prepa fuera un sueño, como si nunca hubiera pasado. No, no sé si me esté explicando, pero así siento yo, pues porque al ver fotos ah, se me hace que nunca va a pasar otra vez de ir a la prepa. No sé. ¡Wow! ¡Qué fuerte! la chamarra. Ay, no salió. La foto. El ah, video. <laughs> Minecraft. Pero bueno. Espero y algún día poder otra vez abrazar a todos mis amigos. Mm, ya es la última toma. O, ya voy, ya ya terminaste de grabar? Ya terminamos con esto. ¿Ya? Se acaba. Ah, bueno. Sí. Sí. <laughs> Pero me dio rito. ¿Otra vez o con